Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel saya Dimas Andre. Channel yang membahas tentang tutorial-tutorial yang sangat menarik, tutorial-tutorial aplikasi yang belum tentu orang mau menutorialkan atau membocorkan rahasia tersebut. Oke, teman-teman, kali ini saya mempunyai satu aplikasi yang sangat keren aplikasi ini bisa mentransfer di berbagai bank tanpa biaya admin ya aplikasinya namanya Flip Flip ini bisa di download di Playstore atau nanti di link di deskripsi saya oke langsung saja teman-teman yang sudah mendownload klik saja dan didaftarkan ya emailnya nomor telepon dan apa yang harus diisi di flip sesuai arahannya nanti ada teman-temannya di flip Nah, di sini saya sudah mendaftar dan berhasil diverifikasi ya. Setelah seperti ini, di sini ada keterangannya, saya sudah menghemat 234.000 ya. Dan koin saya flip itu 6.384. Di sini saya sudah menarik saldonya 150 kemarin ya. Saldo dapat dari flip ya. Setelah saya download dan saya masukkan referral teman saya saya dapat terus saya tarik ya nah di aplikasi flip ini cara mentransfernya kita langsung saja ke transfer kita pilih banknya yang akan transfer misalkan di BNI kita masukkan nominalnya selesai lanjut kita tunggu dulu teman-teman nah setelah seperti ini teman-teman langsung ke lanjut ke metode pembelajaran teman-teman mau mentransfer dari bank mana sini di sini teman-teman menggunakan misalkan banknya teman-teman itu CMB Nah, di sini banget teman-teman karena CMB di sini kodenya adalah CMB. Kita salin kode CMB-nya baru kita masuk ke rekening atau ke M bankingnya CMB. Oke, setelah teman-teman sudah transfer dari M banking CMB-nya teman-teman sendiri kita tinggal tunggu emailnya dari flip keterangannya berhasil atau tidak bisa dilihat di sini juga transaksi yang selesai yang dipertahankan sini semua ada ya teman-teman ya ini ada semua nah selain di sini teman-teman nanti dapat email otomatis dari flip ya emailnya yang didaftarkan teman-teman untuk flip nanti buktinya juga dikirim di email yang sudah terdaftar di flip ya teman-teman nah ini saya akan menjelaskan menu-menu penghasil uang dari flip bagaimana caranya kita ajak teman misalkan teman-teman mendaftarkan temannya atau teman mendaftarkan kita teman kita itu bisa mendapatkan uang 50000 dan teman-teman juga bisa dapat uang jadi sama-sama dapat ya bisa sama-sama dapat dengan kodenya ini seperti itu di sini juga ada menu pinnya ubah password dan status transaksinya bisa dilihat di sini ya ini bisa dilihat dan di sini bisa diatur atur daftar penerimanya siapa-siapa saja karena saya sudah mentransfer ke berbagai bank ya ini sudah saya buktikan sendiri daftar yang sudah pernah saya transfer ini di sini teman-teman ya mengamankan aplikasinya dengan password atau pinnya oke okay. oke okay, teman-teman selamat mencoba dan menghasilkan uang dengan mudah ya sekian teman-teman dari saya tutorialnya apabila ada pertanyaan langsung saja bisa dicat di kolom komentar saya